რა არის შავი სამფეხა ცხოვრობს ხეზე და ლალი მოროშკინას თუ თავში დაეცემა მატარებელ გადავლილი ათ თეთრიანივით გააბრტყელებს როიალი მოგესალმებით ეთერშია ვარდისფერი სათვალე ახალი ამბები კომპრომისების გარეშე მე ბაჩუკი დობორჩკინიძე ვარ იმპოტენციის სამკურნალო კლინიკა ადეშე უბედურო კუშინ ოფიციალურად გაიხსნა ამასთან დაკავშირებით უკმაყოფილობა გამოთქვეს ქართველმა რუსეთუმეებმა, პუტინისტებმა და ომი საქართველოსი დაიწყო ხალხმა. საწინააღმდეგო პრინციპში არაფერი გვაქვს, აცხადებენ ისინი. უბრალოდ ძალიან ძვირია. დღეს დილით მერაბ სეპაშვილის ფარიკი გაიქცა. აღარ შემიძლია აცხადებს ის. აუტანელია პატრონის მხრიდან მუდმივ უარყოფაში ცხოვრება. მერაბი არც კი აღიარებს შემსარსებობას. ეჰ, ნეტავის მოტყუებას ცდილობს. დასცენს პარიკი. ახალი რუსული კანონი ჩვენ ქვეყანაში. საქართველოსი ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრის შექმნა იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით ამოქმედდება ახალი დასაქმების პროგრამა. წინაპრები ნატელი მომავლისთვის მთავრობის ინიციატივით საფლავებში დამონტაჟდება ელექტროგენერატორები, რომლებიც ჩვენი წინაპრების საფლავებში ტრიალის შედეგად გამოიმუშავებენ უფასო ელექტროენერგიას. სულ მალე ვარდისფერი სარტყვალე შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ადამიანთან, რომელიც ტრაქს ატამაშებს. ამ დილით დაუნდობელმა მახინჯმა, შხამიანმა ქვეწარმავალმა კიდევ ერთი ადამიანი დაკბინა. პირველ ფოტოზე კი თქვენ ხედავთ გიურსას, იგივე მიკროვიპერა ლებიტინუს გველს გველისებრთა ოჯახიდან. აღმოჩენილია სასრული მამაკაცი, რომელსაც თავის ცხოვრებაში არც ერთმა გოგომ არ მისცა. ბატონმა ყმ დღეს პოლიციას მიმართა და სამართალდამცველებს მოქმედებისკენ მოუწოდა. საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 416 მუხლით. 30 წელს მიუღწეველი მამაკაცისთვის განზრახ არ მიცემა დამამძიმებელ გარემოებებში. გამომძიებლის თქმით, აუცილებლად გამოიკითხება ყველა ის გოგო და ქალი, რომელმაც ბატონ ყლს უარი უთხრა სექსზე. აღშფოთებული მომჩივანი აპირებს პარლამენტსაც მიმართოს. თხოვნით შეიქმნას სპეციალური საგამოძიებო კომისია ამ შემზარავი ფაქტის მიზეზების დასადგენად. და ახლა მაცნობებენ რომ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლს დაეცა სატელიტი დიახ დიახ დაეცა სატელიტი კოსმოსიდან ჩვენი გადამღები ჯგუფი უკვე იქ იმყოფება ქეთი როგორ გესმის ჩემი ბათუმკი კარგად მესმის დიახმე ახლა შემთხვევის ადგილზე ვიმყოფები იქ სადაც ყველაფერი მოხდა და მე შემეცდები გამესაუბრო დასარალებულს მოთო მართლა არც ერთხელ თქვენ თუს არავის მოუწია ბატონო არა საერთოდ არა ბატონო ქედი საერთოდ არავის და ეს აღმოშფოთებელია თავად როგორ ფიქრობთ რატომ ხდება ასე რატომ არავინ გაძლევთ ფიქრობ ეს შეთქმულებაა შეთქმულება დიახ ზუსტადაც და ყველაფერში ხუთი ჯი ანტენებია დამნაშავე ისინი თქუნავენ გოგოების ინტერესს ჩემს მიმართ ну მანამდეც ტიკა არ ვაინტერესებდი ქალებს მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ანტენები დაამონტაჟეს განსაკუთრებით და კიდევ აცრები აცრები ხო როგორც ჩემი ნატრულის მეზობლის სახლის პატრონის გარებიძაშვილმა მითხრა მათში არის სპეციალური ჩიპები ამიტომაც არ მიდგება ანუ აწრის შემდეგ შეგექმნათ პრობლემა პოტენციასთან. რას ამბობთ? მაგაცას როგორ გავიკეთებთ? მასო, ნეპო, მასო, ნეპო, მასო, ნეპო. ახლა რას აპირებთ? სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავო. აი, კაცო. დიახაც. რაჩუკი მე გადაცემის მსხვერპისას ჩაგესწრებით და ერთად გავიგებთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მადლობა კეთი ჩვენ კეთის აუცილებლად დაბუბრუნდებით ახლა კი რეკლამა Рэпери Фибус Пичис პირველი ალბომი Sexy Turbo უკვე გამიტოვაშია. ალბომში თქვენ მოისმენთ ისეთ ცნობილ კომპოზიციებს, როგორებიცაა: მე, ბებია ილიკო და ილარიონი, გურული კრუპა უხა, ბებოს თბილი ხელები ჩემ შარვალში, თოარე, ანალი და დიალიზის აპარატი, მინეტი მოხუც თათავშე საფარში. არ დამტოვო მარტო პეპო რაღაც უნდა გაგიპეტო ალბომში ასევე შესულია ინგლისურ ენოვანი სიმღერებიც old lady in red old lady in white old lady in black pepo's beaches ახალი ალბომი sexy pepo არ გამოტოვო pepo's სიხარულე შენა კლეობა ქვეყანაში ხდება ზღაპრული ხეობა ოხ ფული მომეცი, თორე ამით რამე შეიცვლება. წადი პარლამენტის წინ გადაკიდავ მომავლისთვის იბრძოლე. ცროხა. ეო, ბა. ბა ხდება ქვეყანაში. ახლა კი იმედო გელუდაძე ტრადიციულად აეროპორტიდან ჩაგვერთვება, სადაც იგი აგერ უკვე 30 წელია ელოდება ქართული დემოკრატიის ჩამოსვლას. გამარჯობა ბაბაჩუკი, მოგესალმები. შეიძლება რაღაც თქვა? რა თქმა უნდა, რა მოხდა იმედო თქვი არ მოგერიდოს. ძაღლი მომიკვდა ბაჩუკი. უი რას ამბობ? ჰო, ჩემი საყვარელი ბათურა აღარ არის. ბოლო 15 წელი ჩემთან ერთად იდგა აქ და ელოდა ქართულ დემოკრატიას. ყველა თვით მფრინავს ხდებოდა ბაჭუკი კუდის ქიცინით ე ბათურა ბათურა ვერ მოესარი შეცაღლი შვილო უწუხوار გელოდი სიტყვამ მოიტანა და არა ბაჭუკი არ ჩამოსულა დღეს საერთოდ არ არის ფრენები ხო გელოდი ხედავ ისეთი ამინდია რომ ძაღლი გარეთ არ გაიგდება ვაიმე ბოდიში ბოდიში გელოდი არ ვიფიქრე არა უშავს ბაჩუკი, საქმე ამინჩიც კი არ არის. ვფიქრობს არამ ქვეყანაში რუსულ კანონებს ვიღებთ. ქართულ დემოკრატიას შეგვიძლია არც კი დაველოდოთ. აჰა, გასაგებია. აი თურმე რაშია საქმე. სად ყოფილა დამარხული ძაღლის თავი? არ ვიცი დღეს რა მჭირს, ძალიან დიდი ბოდიში. ეს აღარგან მეორდება, გპირდები. ხო, საქმე პოლიტიკოსებშია. თავადაც ხომ ნახე რა დღეში იყვნენ პარლამენტში სკამები დაამტვრიეს ყვიროდნენ იკინებოდნენ იფუთხებოდნენ გარეთ საპროტესტო აქციებია ძახელი პატრონს ვერცნობს ამ ქვეყანაში ну <laughs> მე მაინც აქ დავრჩები და დაველოდები რა იცი რა ხდება კარგი გელოდი დაელოდე დაელოდე იმედი ნუ მოგიშალოს ღმერთმა მოხალატეები ხალხო მოხალატეები შემოგვესია გამოფხიზლდით აქ რასაკეთებ შვილო ჩემო? კერძო თვით მრინავს ველოდები. აგვიანებს. მოღალატეები, მოღალატეები შემოგვესია. ძმა აქ мамаოს ხوار გაუვლია. არ დამინახავს, ანუ არ გინახავს мамаო. წესი აქ უნდა. რა ვიცი ძმაო, ეკლესიაში მე არ დავდივარ და ბოზებში და სხვაგან мамаოს არ უნდა მენახა. მოღალატეები ხალხო აზრზე მოდით არ დავთმოთ ქვეყანა ბაჩუკი ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ გავესაუბრებით ბატონ ყს მინდა გითხრათ რომ სტრასბურგის სასამართლომ მის მიერ შეტანილი სარჩელის განხილვაზე უარი განაცხადა მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბატონ ყს სურდა აეცულებინა ყველა ქალი, დაკავებულიყო მასთან სექსით, რადგან ისე მას არავინ აძლევს. სტრასბურგის სასამართლო სარჩელის განხილვა არადასაშვებად ცნო და განაცხადა, ვციტირებ: თქვენ შიქ ხომ არ აკაკთ. ბატონო ხმა რა კომენტარს გააკეთებდით სასამართლოს მე ვიტყოდი საკმაოდ მოსალოდნელ გადაწყვეტილებაზე არ ნახული უპრეცედენტო უსამართლობა ეს გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ჩემს როგორც ადამიანის უფლებებს ყველა მიცოდეთ რომ ეს არ შეგრჩება და ღმერთი ზემოდან იყურება ღმერთი რომ არსებობდეს სპერმას შოკოლადის გემო ეკნებოდა რა ბრძანეთ არა არაფერი და აკრას ვაკეთებ ბატონო ოკეი. აა ჩვენ ახლა ჩემს პენის დავინახავთ. კარგი. არა კაცო, პენისი კატაფალკაში იქნება. ეს დასაფლავება. დასაფლავება. დიახ, მე გადავწყვიტე ჩემი პენისი გავასვენო. რაჯან დაბად მინდა მაინც ვერაფერში ვიყენება. ახლა აქ სამკლავია რო ცერემონია ჩამოიბრის, სადაც არის წამიწამზე. აი ისიც. Thank you. მასობებს იცით. ალი ფეხბურთელების წუწუნი, თითქოს და ჩვენ კაცები არ დავდივართ მათ თამაშებზე, ამიტომაც არ არის ისეთი პოპულარული თათა ფეხბურთი. დასკეთვით იცით. მოდი ჯერ თავად თქვენ დაიწყეთ თქვენსავე თამაშებზე მისვლა და მე ჩვენ მოგთხოვეთ იგივე. ალების 10% მაინც უნდა ესროთ თამაშებს. წეცვა გლეჯვა იქნებოდა ბილეთებზე. არა, თქვენ ხომ უნდა იწუწნოთ ნაცვლად იმისა, რომ თამაშს მიხედოთ და ამ უკანასკნელის ხარისხი გამოასწოროთ. რათა სვარკის ყურება უფრო საინტერესო არ იყოს ვიდრე თქვენი. ანდორასთან რომ გოლით როას წააგებ, ისეთი თამაშის დედავატირე, კინტკაცების იყოს და კინტკალების. Thank you. მომდევნო გამოშვებაში ნახავთ მიხეილ ყაველაშვილი რა სჭირს ამ კაცს რა პრობლემები აქვს ცხოვრებაში რად უღირს ეს ყველაფერი სამწუხაროდ პასუხი ამაზე ჩვენ არ გვაქვს ჩვენ ასევე ჩავწერეთ ინტერვიუ ცინიკოსთან რომელიც ქველმოქმედად ასახებს თავს ვერ წარმოიდგენთ როგორ მეწოდება ის ხარიპი უსახალკარო ბინძური და დაუბანელი ხალხი რომლებიც მუდმივად შიმშილობენ აი ასე როგორ შეიძლება მცხოვრობენ ცხნერში და მძორის სუნიასტით ამიტომაც თავდე ფეისბუქზე პოსტი და მოუწოდე ყველას ჩაერიცხათ ფული რათა მოგვეწყო საქველმოქმედო საღამო ასეც მოხდა საკმაოდ სოლიდური თანხა შევაკროვეთ თქვენ ხომ ცინიკოსი ხართ რა არა კი კი ხართ საიდან მოიტანეთ რატომ არ ცინიკოსი? იმიტომ რომ თქვენი სოციალური ქსელი აჭრელებულია ფოტოებით, რომლებზეც აღბეჭდილი ხართ თქვენ არმანის შარვალში გამოწყობილი, რომელიც ჭუკნით იაფფასიან ნახევარ ფაბრიკატებს დახეულთანაცმლიან მშიერ ხალხს, რომლებიც სინამდვილეში ფეხებზე კიდია ცვადაშორის და ამ ყველაფერს იღებთ 6000 ლარიანი iPhone-ით. როგორ არ გრცხვენიათ? მე არ მკიდია ფეხებზე ის ხალხი ერთი ადამიანი დამისახელეთ უკაცრავად მითხარით თუნდაც ერთი ადამიანის სახელი და გვარი რომელთან ერთადაც ხართ ფოტოზე ამაშია საქმე ეს უსამართლობა რა მნიშვნელობა აქვს მახსოვს თუ არა სახელი და გვარი ან საერთოდ იცით ან საერთოდ ვიცით ახ რა მნიშვნელობა აქვს, რამდენ ლარიანი ტელეფონი მაქვს, ან თუნდაც ამ ყველაფრის мотиваციას. თავარი ხომ ის არის, რომ კეთილი საქმე გაკეთდა. ხოლმე მოკმედება კეთდება ჩუმად და არა ისე, როგორც ამას თქვენ აკეთებთ. თუ ასე ძალიან შეგტკიოდათ გული, უბრალოდ დახმარებოდით ყოველ გვარი აურზაურის გარეშე. მაგრამ ან რა საჭირო იყო წლეულების მოწყობა, სადაც გამძღარი ხალხი თავს ხელს უშვამთ ერთმანეთს. გამოდიხართ ტრიბუნასთან და ერთმანეთზე მასტურბირებთ. დედა რაკარტები ვართ რომ დაჭირვებულებს ეხმარებით ჩვენ ხომ მათზე უკეთესები ვართ მოდი ზემოდან შევხედოთ ამ მათხოვრებს მოდი დავიკმაყოფილოთ ჩვენი ეგო და პასიურ აგრესიული ფორმით მივაჯვათ იმ წვეულებაზე ჩვენ თითქმის 10000 ლარი შევკრიბეთ და თავად წვეულება რა დაჭდა ამაშია საქმე ამიტომაც ხართ ცინიკოსი. იცით რა? არა, არ ვიცი. ხალხო, ნუ იწყებთ წინადადებას ფრაზით იცით რა? ეს ძალიან სულელური ჩვევა. არ შეიძლება თხრობიტი წინადადების დაწყება კითხვით. მოსაუბრეს ვერ ეწოდინება ის, რის თქმასაც აპირებთ ეს ერთი და მეორე, თუ მაინც აპირებთ თქმას, წინასწარ რას ეკითხებით? ნუ ღარ ამბობთ ასე. გეყოთ. ვთხოვთ ბრძანეთ ცინიკოსო. სინამდვილეში თქვენ ხართ ცინიკოსები. თქვენი გადაცემა მთლიანად ცინიკური, უხეში, უზრდელი და ბინძური პროვოკაციაა, რომელიც არაფერს აკეთებს გარდა იმისა, რომ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანებს, აკრიტიკებს ყველას და ყველაფერს. ამოდროულად კი თავისი ეთერიდან აშხარებს მხოლოდ დაბალ ხარისხიან ტუალეტის იუმორს. რაც მართალია, მართალია. ახლა კი მოიქეცეთ ისე როგორც კოკაკოლა მოიქცა რუსეთში. ეს როგორ? გეჩვია კიდე. ეს იყო ვარდისფერი სათვალე მომავალ შეხვედრამდე